Fala galerinha, beleza? E aí, como é que vocês estão? Bom, vamos fazer um unboxing hoje. Vou contar a bagunça desse quarto, velho. Capacete. Daqui. Não, pra tá aqui, velho. Pra tá aí, velho. Tá um mangue, velho. Tá um mangue. Mas vamos focar aqui, vamos focar. Tá. Chegou. What's this? Vamos ver. Já tinha dado uma aberturazinha, né? Pá. Uhum. Nota fiscal. Valor. R$ 400,35. É uma calça, gente. Uma calça da X11. Modelo Troy. Aqui, ó. X11. Calça Troy. Tamanho P. Eu não sou enorme, né? 0.2 de elastano, 94.5 de poliéster e 5.3 de nylon. Vamos lá, Olha que sacolinha bonitinha. Tcharam! Deixa eu medir. Tamanho, beleza. Vamos botar lá em cima da cama. Vamos lá proteções no joelho, ok. Material refletivo, ajuste cá no pé, zíper, que aumenta, ok. Fechou aqui. Um ajuste na cintura, feixe micrométrico. E aqui para abrir como é que é? Ah, tá. aperta aqui em cima. Ele aí corre. Beleza. Aqui o um não sei para que serve isso. Hum, abre todo. Abre todo. Ela tem botão também. Zíper. Ok. Malha do forro interno. Material 3M. Vamos ver o outro lado. Detalhe X11. Aqui é do zíper. Agora eu não tô vendo ela emendar com a jaqueta via zíper. Não tem. Será que não tem? Deixa eu tirar aqui. meio travado. Hum. Será que o zíper está travado? Bom, não vou me estressar com isso agora. E aí? É, atrás não tem nada demais, calça simples. Então, repito, não tem aquela emenda com a jaqueta, mas tem isso aqui. Que deve para emendar com a jaqueta. Deve ser isso aqui. Mas não é via zíper, como comumente é. é. Bom, galera, então é isso. Review bem rápido. Só mostrando para vocês a calça X11 Troy. Peguei porque dá os rolé aí com calça jeans, e calça jeans não protege nada. E tá na mão. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.